आपको बोलूं कि आज मैंने डिनर में <clears throat> चाउमीन खाई मंचूरियन खाया पास्ता दाल तड़का दाल मखनी पनीर डिश राजमा मसाला छोले मसाला सोया चाप ग्रेवी मिक्स वेज जीरा राइस रोटी रायता ग्रीन सैलड चटनी अचार ये सब कुछ खाया तो आप ना विश्वास नहीं करोगे कि मैं इतना कुछ खा सकती हूँ डिनर में है ना और अगर मैं आपको बोलूँ कि ये सब कुछ मैंने खाया मात्र दो सौ में तब तो आप ना बिल्कुल भी विश्वास नहीं करने वाले हो कि दो सौ रुपए में इतना कुछ कैसे मिल सकता है हाँ सो so, अब मैं आपको ना फ्लैशबैक में लेके चलती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैंने ये सब कुछ दो सौ रुपए में कहाँ खाया कैसे खाया कब खाया एक दिन ना मैं वैशाली नगर किसी काम से आई तो मेरी नजर पड़ी एक बहुत ही यूनिक से नाम पर मोटूज़ <laughs> इस आउटलेट का नाम तो यूनिक लगा ही मुझे बट सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मेरी अटेंशन सी की वो था यहाँ मिलने वाले बफे का प्राइस मतलब मैं ना अपने आप को रोक नहीं पाई और कंफर्म करने के लिए अंदर चली गई मुझे पक्का लग रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ तो कैच होने वाला है मतलब ऐसे कैसे दो सौ रुपए में बफे हाँ हेलो सर uh, मैं बाहर निकल रही थी यहाँ से तो मैंने देखा कि जो बफ़े का प्राइस है that is two hundred rupees so two hundred rupees में मुझे बफ़े में क्या क्या मिलेगा ये सब कुछ मुझे टू हंड्रेड रुपीज़ में मिलेगा ये चाउमीन मंचूरियन पास्ता ये सब कुछ टू हंड्रेड के अंदर ही है ओके ये अनलिमिटेड होगा unlimited literally oh my god okay and ये जो राइट साइड पर चाट है कुल्फी है तंदूर आइटम्स हाँ। हैं ये जो प्राइस लिखे हुए हैं ये वही प्राइस पे मिलेंगे आपको ये बफे के अंदर ऐड ऑन हो सकते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा। ओके ये ऐड ऑन हो सकते हाँ। हैं ठीक है जैसे कुल्फ़ी को मेरे को ये कुल्फ़ी है फालूदा रबड़ी है हाँ। नाइन्टी रुपीज़ की है अगर मुझे ये इस बफ़े मेन्यू में ऐड करवाना है तो फिर मेरा जो बफ़े मेन्यू हाँ। का प्राइस हो जाएगा two ninety rupees okay god it and गोलगप्पाज मेरे को अगर थर्टी रुपीज़ के इसमें ऐड करवाने टू थर्टी के हो जाएगा बफ़े दैट्स नाइस आपको पार्टी करनी है जैसे पार्टी करनी है तो ये बफे चार तो के अंदर अच्छा टोटल जो मेरा हो जाएगा थ्री सेवेंटी फाइव का मोटोज एक टोटल वेज रेस्टोरेंट है और पूरे जयपुर में इनका एक ही आउटलेट है वो है वैशाली नगर में एंड गाइस मोटूज में सिर्फ बफे ही नहीं है आपके खाने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं यह है चाट का काउंटर और यहाँ पर आपको खाने के लिए मिल सकता है गोलगप्पा दही वाला गोलगप्पा पापड़ी चाट दही भल्ला दही भल्ला पापड़ी चाट आलू टिक्की एंड राज कचोरी ठीक है ये वाला तो हो गया चाट का काउंटर और ये जो काउंटर है ये है कुल्फी का काउंटर और यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं फालूदा रबड़ी रबड़ी कुल्फी स्टिक वाली ठीक है जो वो स्टिक वाली होती है ना रबड़ी वाली कुल्फी बहुत टेस्टी होती है एंड यहाँ पर रसगुल्ला और गुलाब जामुन भी आप ट्राई कर सकते हैं इतनी सारी आइटम्स है कि मेरे को पिक्चर क्लिक करके आपको बताना पड़ रहा है मैं याद नहीं रख सकती हूँ इतनी सारी आइटम्स हैं Motu's is a really fantastic place मेरे को यहाँ का इंटीरियर भी बहुत ही प्यारे लगे और एम्बियंस भी बहुत अच्छा था बजट फ्रेंडली तो ये है ही ओके सो राहुल जी मुझे ये बताइए कि मैं ये बफे कहाँ ट्राई कर सकती हूँ फर्स्ट फ्लोर पे है अच्छा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है डिस्प्ले किया हुआ हाँ, एक चीज़ और मुझे बताइए कि हाँ। इसका नाम मोटूज क्यों है एक्चुअली क्या है हम डिस्कस कर रहे थे नाम का अच्छा तो सर बोल रहे थे अपने कुछ नाम रख लेते हैं अच्छा फिर ऐसे बोले मोटू रख लेते हैं पतलू रख लेते हैं छोटू हाँ। रख लेते हैं तो एक राजेश सर हमारे उन्होंने बोला मोटू क्यों नहीं रखे थे हम्म। फिर जो नितिन सर उन्होंने बोला मोटूज हाँ। तो मतलब लोगों को तो खिला खिला के आप मोटा करने वाले नाइस <laughs> <laughs> बहुत ही प्यारा नाम है और बड़ा यूनिक सा नाम है मोटूज हाँ। एकदम नाम था इसीलिए हमने ये रखा इसीलिए मैं सामने से हाँ। निकल रही थी और मैं मैं रुक नहीं पाई मैंने सोचा कि मुझे यहाँ जाना ही चाहिए मुझे ट्राई करना चाहिए मोटूज का तो मैम पहले आपको यहाँ से टोकन लेना पड़ेगा ओके सो हाँ। मेरे को यहाँ से पहले टोकन लेना पड़ेगा उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे जाके बफे ट्राई करना ठीक है कितने में मेरे मैम आप टू टू ओके आपका बिल बनता है मैम फोर ट्वेंटी का फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी क्यों टू हंड्रेड रुपीज है वो तो बफे मेन्यू क्या है five percent G S T है ना टू हंड्रेड का buffet five percent okay okay okay ठीक है ओके ये लीजिए टोकन और जाइए फर्स्ट फ्लोर पे थैंक यू एंजॉय कीजिए अपना food thank you so let's go guys और फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं ट्राई करते हैं मोटूज का बफे मेन्यू जहाँ बहुत कुछ मुझे मिलने वाला है लेट्स गो एंड गाइस मैं पहुंच गई हूं फर्स्ट फ्लोर पे और जो मुझे ये टोकन मिला है वो मैं यहां पर डिपॉजिट करूंगी Hello. Okay okay, so so मुझे थाली दी गई है <laughs> अब मैं जा रही हूँ ट्राई करने के लिए मोटूज का बफे देखते हैं कि क्या क्या मिलने वाला है मुझे सो so, इससे पहले कि मैं ना फूड ट्राई करूँ आपको मैं रेस्टोरेंट दिखा देती हूँ बहुत ही प्यारा सा और बड़ा ही मतलब मुझे ना राजस्थानी थीम वाला रेस्टोरेंट लग रहा है ये ये देखिए बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग्स लगाई हुई हैं यहाँ पर एंड सिटिंग कैपेसिटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है आ, कितने लोग यहाँ पर बैठ के खाना खा सकते हैं एक टाइम में 65 ओके सो गाइस 65 पीपल यहाँ पर बैठ के एक टाइम में खाना एंजॉय कर सकते हैं एंड आप देख सकते हैं पीछे भी है पूरा स्पेस दिया गया है बहुत ही प्यारा सा सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है यहाँ पे किटी पार्टीज तो ऑलमोस्ट डेली ही होती हैं जैसा कि उन्होंने मुझे बताया था अगर आप नेक्स्ट किटी पार्टी यहाँ प्लान कर रहे हैं तो जल्दी से प्लान कर लीजिएगा बहुत ही इकोनॉमिकल पड़ने वाला है आपको ओके सो यहाँ का इंटीरियर मैंने आपको दिखा दिया है तो चलिए अब खाना खा लेते हैं यहाँ का स्टाफ भी मुझे बहुत ही कॉपरेटिव लगा और ये जो बफ़े है ये इसमें आपको टोटल 16 आइटम्स सर्व की जाती हैं और लंच का जो टाइम है वो है दोपहर को 12 बजे से लेके शाम 5 बजे तक और डिनर का टाइमिंग है 6:30 M to P M and guys मेरे साथ ज्योति शर्मा जी हैं वो मोटूस का बफे ट्राई कर रही हैं पूछते हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा हाय ज्योति जी हेलो मैम सो कैसा लग रहा है आपको फूड यहाँ का क्वालिटी कैसी है? मैं भी आज फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ एंड मैंने यहाँ यहाँ पे देखा कि जो खाना है वो एकदम होममेड टाइप है okay. ऐसा लग रहा है जैसे घर में बना है okay it is not too much oily बहुत अच्छा बहुत सिंपल खाना है आप क्या किटीज वगैरह भी प्लान करेंगी यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेटली मुझे बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहे ऑप्शंस कि मैं बहुत सारे यहाँ पे कर सकती हूँ अपने पार्टीज कर सकती हूँ अपने फैमिली yes. को ला सकती हूँ इवन अपने फ्रेंड्स को भी ला सकती हूँ इकोनॉमिकल भी है यहाँ हाँ, पर ठीक है thank you thank you enjoy your meal और देखिए ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है यहाँ की food wastage fine is rupees one hundred मतलब आप थाली में उतना ही खाना लीजिए जितना आप खा सकते हैं अगर आप यहाँ पर वेस्ट करेंगे खाना थाली में छोड़ के जाएंगे तो आपको हंड्रेड रुपीज़ का फ़ाइन देना पड़ेगा जो बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि खाना जो है ना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए सो so, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का बफ़े सो so, बफ़े में है चाउमिन पास्ता मंचूरियन ये है दाल तड़का और ये है दाल मखनी वाव दाल मखनी बहुत अच्छी लग रही है राजमा मसाला राजमा मसाला का कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है छोले मसाला दिस इज सोया चाप ग्रेवी सोया चाप ग्रेवी भी बहुत अच्छी लग रही है इसकी ग्रेवी और ये पनीर की डिश है आई गेस ये पनीर बटर मसाला है ये है मिक्स वेज दिस इज जीरा राइस एंड इधर है रायता ये बूंदी रायता है एंड इसमें क्या है ओके okay, इसमें है ग्रीन सैलड ओके इसमें भी सैलड है अनियंस है इसमें कट किए हुए हैं और इसमें देखते हैं क्या है ओके okay, इसमें भी सैलड ही है टोमेटोज़ हैं इसमें अचार है मिक्स जो अचार होता है वो वाला है इसमें अचार एंड इसमें है ग्रीन चटनी अच्छा जीरा राइस मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं लेकिन रोटी का कितना क्या ऑप्शन है आपके पास जी जैसे बटर नान है स्टफ नान है स्टफ पराठा है और तंदूरी बटर रोटी है प्लेन रोटी है ओके तो पांच ऑप्शंस तो आपके पास रोटी की ही हैं और मैं उतना ही लूंगी थाली में जितना कि मैं खा पाऊंगी बिकॉज वेस्टेज नहीं करनी है मुझे फूड की जब मैं ग्राउंड फ्लोर पर शूट कर रही थी ना तो मेरी नज़र पड़ी राज कचोरी के ऊपर तो मैंने भी अपने लिए एक राज कचोरी का ऑर्डर कर ही दिया अरे ये क्या आपके मुंह में तो पानी आ रहा है राज कचोरी को देख के और इसके बाद मैंने अपनी थाली में खाना डालना शुरू किया थोड़ा थोड़ा करके मैंने डाला क्योंकि मुझे सब कुछ टेस्ट तो करना ही था थोड़ा थोड़ा सा एंड खुशबू काफ़ी अच्छी थी खाने की मसालों की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी और ये मैं साथ में ट्राई करने जा रही हूँ स्टफ्ड पराठा ओके वाओ स्टफिंग भी बहुत अच्छी लग रही है अंदर एंड गाइस ये मैंने थाली लगा ली है और मैं इतना ही खा पाऊँगी जो मैंने वेस्ट नहीं करना है उतना ही लिया है एंड इसके साथ ना मैंने ऐड ऑन करवाया था राज कचोरी को राज कचोरी का price is seventy five rupees so जो बफ़े का प्राइस था टू हंड्रेड प्लस इसमें जो सेवेंटी फाइव राज कचोरी का प्राइस है वो ऐड हो गया है आप और भी गोलगप्पा भी ऐड करवा सकते हैं जितना भी उसका प्राइस होगा वो उसमें थाली में ऐड होता चला जाएगा and guys I also got this mineral water so taste बताती हूँ मैं आपको थाली का <clears throat> सच में जैसा उन्होंने कहा था कि घर वाला ही खाना लग रहा है अच्छा लग रहा है लेस ऑयली है सबसे अच्छी बात जो इस थाली की मुझे लगी है ये लेस ऑयली है और आप कुछ भी इसके साथ ऐड ऑन करवा सकते हैं एंड गाइस ये अनलिमिटेड है मीन्स टू हंड्रेड रुपीज़ में आप अनलिमिटेड खा सकते हैं जितना भी आप खाना चाहें हम्म। राज कचौरी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा मुझे अमृतसर में ऐसे छोले मिलते हैं कुलचों के साथ वैसा इनका कलर है टेस्ट बताती हूँ गाइस खाना बहुत टेस्टी है टू हंड्रेड रुपीज़ में अगर आप सोचे कि टू हंड्रेड में आप खाना जा खाने जा रहे हैं कहीं बफे एंड क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है सब चीज़ बहुत ही टेस्टी है दाल मखनी की भी बहुत टेस्टी है एंड पनीर भी बहुत सॉफ्ट है जो मैंने पनीर की डिश ट्राई कर रही हूँ पनीर काफ़ी सॉफ्ट है एंड hmm. मंचूरियन का मैं बताती हूँ आपको टेस्ट सच में गाइस आपको मोटूज में आके ना इनका बफे ज़रूर ट्राई करना चाहिए बहुत ही टेस्टी है सब कुछ और स्पाइसेस बहुत ही परफेक्टली बने हुए हैं ये सब चीजें food was perfectly delicious in every bite और वो कहते हैं ना good food always bring smile on your face so guys this was my today's blog Motu's में मैं आई आपको खिलाने के लिए थाली यहाँ का जो बफे है वो खिलाने के लिए लेके आई and food was super delicious as well as very economical और अब ना नेक्स्ट ट्यूजडे को मैं आपको लेके जाने वाली हूँ साउथ में चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूजडे को कुछ नया कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लेके आऊंगी till then stay safe and keep asking your life okay now what